parque de la... De México, nosotros estamos en San Diego. Ah, no, entonces ahí voy, a, dar mi discurso. No ahorita. Eh, ahorita es para la conferencia de prensa nada más. Este, y realmente ahorita es este como la presentación de la caravana. Ah, este, va a hablar Fernando Cegueda, de aquí de Unidos por los Desaparecidos Baja California. Va a estar Brisa en el podio, este, junto contigo y algunos de los familiares de Creo que iniciamos con, un hermoso encuentro, con un hermoso como siempre ha sido los encuentros con el movimiento de una profunda pedagogía, una profunda lección de solidaridad, de democracia, de sentido humano, de consuelo y de vida. Creo que arrancamos, bueno, no, no estamos arrancando, pero es el preinicio y augura que será una hermosa caravana y, y que pues lograremos ir tejiendo la justicia y ir tejiendo la paz que tanto necesitamos. Atacado a la policía municipal. Que fueron asesinados. El gobierno asume costo de guerra anticrimen. No habrá un alias del kilo. El gobierno. Personas muertas, cuatro heridas, siete detenidas y pérdidas millonarias. Comandos criminales. Cayó el jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva. El gobierno asume costo de guerra anticrimen. No habrá un repliegue de las fuerzas federales significaría darles el paso franco y licencia para matar. Continúan los operativos de las fuerzas federales en el estado de Morelos. Tres personas muertas, cuatro heridas, siete Pues mañana vamos a pasar a Estados Unidos con las problemáticas que se tienen para pasar al otro lado, porque la frontera es tremendamente porosa para el dinero corrupto, es tremendamente porosa para las armas y para, para la droga, pero es inmensamente terrible y cruel para lo verdaderamente importante, los seres humanos. Y estaremos abriendo en el Parque de la Amistad y arrancando a, Los Ángeles y el, largo periclo que nos aguarda hasta Washington comandos criminales han atacado a la policía municipal. Fueron asesinados ocho jóvenes, diez personas murieron y cuatro resultaron heridas. 28 víctimas más. De Mixco Morelos fueron encontrados los siete los cuerpos de siete personas dentro de una camioneta. Se ha confirmado la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, el hijo del periodista y escritor Javier Sicilia. Apareció muerto junto con seis personas más. Javier Sicilia, soy poeta y voy a marchar porque en primer lugar mataron a mi hijo de una forma cruenta y porque no quiero que otro hijo de otra familia vuelva a ser víctima de una guerra que no nos está conduciendo más que al dolor, al desgarramiento de la vida, al desgarramiento del tejido social. Voy a marchar para pedir que volvamos a esta paz, a esta justicia, a esta dignidad y este amor que perdimos en esta guerra. Gracias, gracias por estar en esta Plaza de la Constitución, esta gente que nos ha acompañado desde Cuernavaca, todos ustedes. Esto es México la amistad, la fraternidad, el corazón, las calles llenas de nosotros. And I have a proclamation from the Congress of the United States that I want to present. Uh, organizer Javier Cecilia. Javier. Tengo una proclamación del Congreso de Estados Unidos que voy a presentar a nuestro organizador Javier Cecilia. I have met Dr. Martin Luther King. I have met Cesar Chavez. And now I meet Javier Cecilia. <laughs> He conocido a Martin Luther King, a César Chávez y ahora a Javier Cecilia. so we have a proclamation that declares in our area this to be Caravan for Peace Day, and we urge everyone to support you, Javier. We support you, we love you, we need you. Muchas gracias, eh, congresista. Muchas gracias. Vamos a construir la paz juntos y vamos a detener esta guerra. y ojalá y un día podamos tirar esas murallas para que vuelva a ser el Parque de la Amistad. Muchas gracias. gracias. Atrás está el senador. ¿Te acompañé contigo? Sí. ¿Sí? el senador de aquí del Estado. Senador Bollicón. ¿Quién es? El senador de aquí te va a entregar una barra contigo, pero para contigo. ¿Cómo está? Gusto verlo, no. Qué gusto verlo. gracias. No, por supuesto, gracias. estar aquí. Gracias por estar aquí. It's a war on the people that have suffered on both sides. Men and women and children that died on the American side, men, and women, and children that died on the Mexican side. This is not a war, this has been a, a, an assassination, it's been a, a horrible thing. and we have to change. What we're doing does not work. And that's why, on behalf of the State Senate, I want to be here to say, we're with you, estamos con usted. Quiero decir a nuestros hermanos de Tijuana y de México que esta guerra de las drogas no ha sido guerra, ha sido un asesinato de gente inocente en los dos lados de las fronteras en México y aquí en los Estados Unidos. Por eso estamos aquí con Javier apoyándonos esta caravana porque sabemos, tenemos fe en Dios que va a cambiar. over 100 organizations in the U.S., and many civil society organizations in Mexico led by the Movement for Peace with Justice and Dignity and the poet Javier Cecilia, The Caravan for Peace with Justice and Dignity is traveling throughout the United States. We start in San Diego, California, heading to Los Angeles, through Arizona, New Mexico, the state of Texas, throughout the U.S. South to Atlanta, up to Chicago, New York, and we'll be concluding in Washington, D.C after a month-long journey through 27 cities and communities. And this binational effort is calling for five things. An end to the war on drugs, and we're calling for alternatives that include regulating drugs. End to the illegal smuggling of arms to Mexico without infringing on U.S. constitutional rights end to money laundering of drug cartels and we want accountability for financial institutions. An end to military aid to Mexican security forces that has only increased human rights violations. Immediate policies that will protect the security and human dignity of migrants and communities on both sides of the border. Hola, ¿cómo están? Soy Diego Luna y nada, quisiera contarles que yo estoy participando en el paso de la caravana por, por Los Ángeles. ojalá eh, todo el mundo se involucrara en este movimiento que es indispensable. Eh, es un movimiento puro en todos sentidos, un movimiento donde no importa cuál sea tu trinchera, eh, la empatía es natural, una, vida, una vida donde, donde estemos seguros que haya paz, que haya justicia, que se, se pueda vivir una vida digna, es lo mínimo que nos merecemos todos. Entonces, pues, ojalá se involucren en esta caravana por Estados Unidos. Creo que el ejemplo es muy claro. Es una gripa que fue tratada con cianuro. sí. que dio lugar a gran cáncer. Sí, que dio lugar a gran cáncer, exactamente. Yo soy un poeta, soy la voz de la tribu, o sea, de mi Soy una víctima también, y mi voz habla esta gente que está detrás de mí, y a través de ellos de sus adictos que no han disminuido y detrás de sus armas de exterminio que venden como dulces están nuestros muertos, nuestros desaparecidos. Todo dolor con esta actitud Estados Unidos está humillando a sus padres